Sur euh, la transparence, euh, MNA on a toujours fait une valeur cardinale. D'ailleurs, elle a eu le prix de la transparence à, deux ou trois reprises. Quand on parle de transparence, c'est essentiellement transparence des conditions, des taux. Aujourd'hui, dans nos agences, les, conditions sont affichées. Il y a l'affichage des, des, caisses du taux d'intérêt, il y a l'affichage invitant le client à récupérer son reçu. Donc ça, c'est des éléments qui existent dans tous les points de vente. Nous avons un avantage très important, c'est que notre personnel, il est recruté localement. Et donc, il travaille, il parle avec la langue locale. Ils sont plus à, même à, donner toutes les explications et à répondre aux questions des clients. Il y a des séances de formation qui sont données avant l'octroi du prêt pour expliquer euh, toutes les clauses et les dispositions et les obligations des deux parties qui concernent le contrat, les modalités de remboursement, le montant, le taux d'intérêt, c'est consigné dans le contrat. Et le contrat euh, est donné au client qui le garde. En plus des explications, le contrat est lu au client en, en séance de formation. L'échéancier il est donné au client. C'est des taux dégressifs la séparation euh, du taux d'intérêt avec les différentes commissions, les charges, il apparaît dans le contrat. Maintenant la question avec la maturité du marché, est-ce que les mentalités sont préparées à assimiler un TEG qui, par la force des choses, va grimper au-delà de 20% Aujourd'hui, euh, le secteur a tellement besoin de pédagogie parce que rappelons qu'il n'a pas eu le temps d'en faire suffisamment pour bien, expliquer à, aux élites, à, l'opinion, que des taux d'intérêt qui dépassent les 15%, eh c'est comme ça que fonctionne le modèle du microcrédit, d'où cette, euh, gêne encore sur un affichage de TEG. On affiche les taux d'intérêt mensuels, euh, on affiche euh, ce que coûte le crédit au client et ce qui lui est donné. Mais le TEG, c'est aujourd'hui des, messages qui peuvent être utilisés, instrumentalisés négativement pour le secteur et donc pour les clients. Ça aujourd'hui c'est un débat marocain et au-delà des frontières.